youtube Video seeding Sogar bestes Video braucht Bewerbung und Verbreitung, um den Stein ins Rollen zu bringen. Unsere Dienstleistungen umfassen die Bewerbung und Verbreitung von Kundenvideos, bis die gewünschte Anzahl der Aufrufe erreicht wird. Wir verkaufen demnach keine Aufrufe, sondern offerieren unterschiedliche Dienstleistungen. Im Allgemeinen sprechen wir über den sogenannten Video-Seeding, den wir weiter diskutieren werden. Schauen Sie nun bitte unsere Dienstleistungen an. Die liegen Ihnen vor. Die sind nicht nur die günstigsten auf dem jeweiligen Dienstleistungsmarkt, sondern auch die feiersten. Überprüfen Sie gerne meine Kundenbewertungen bei eBay. Es geht ja um 100% positives Feedback. Ich bin sicher, dass Sie von der hohen Qualität unserer Dienstleistungen überzeugt sein werden. Und höchstwahrscheinlich geben mir zukünftig eine neue Bestellung auf. Unten geht es weiter der Begriff Videoseeding bezeichnet die gezielte Weiterverbreitung von den Videoinhalten durch eine diesbezügliche Aktivierung anderer Personen. Videoseeding ist also aktives Marketing, das die neuen, vollkommen legalen Trends nutzt, sei es ganz eindeutig erwähnt. Sogar bestes Video braucht Videoseeding um den Stein ins Rollen zu bringen. Sogar viele ambitionierte Marken, Unternehmen, staatliche und öffentliche Organisationen sorgen für Geschwindigkeit und skalierbares Wachstum ihres Videos. Im Gegensatz zum berüchtigten Kauf von Aufrufen ist diese Marketingaktivität absolut legal und übertrifft dabei in ihrer Wirksamkeit solche Käufe. Da wir keinerlei manipulative Methoden benutzen, arbeitet unser Service im Einklang mit den YouTube-Benutzungsbedingungen erleben Sie unsere exzellenten Dienstleistungen. Ich bitte Sie, alle Informationen, die ich später aussprechen werde, genau zuzuhören. Sehen Sie sich das Video vollständig an. Dies wird Ihnen als YouTuber helfen, Ihre Videos populärer zu machen und viele Probleme mit YouTube zu vermeiden. Die Informationen in diesem Video sind auch als unsere AGB gültig. Bitte nur dann bestellen, wenn Sie mit diesen unseren allgemeinen Geschäftsbedingungen einverstanden sind. Und nun lassen Sie uns über das Wichtigste und das Angenehmste sprechen. Wir sind im Gegensatz zu vielen schwarzen Schaffen keine sogenannten YouTube-Nomaden. Wir kümmern uns um unsere Kunden. Und wir versuchen es nicht, von ihnen dreist zu profitieren. Unsere Aufrufe sind echt und werden nicht verschwinden, wie bei vielen anderen Verkäufern. Alle versprechen es blitzschnell, wir machen es langsam, dafür aber ohne Risiko und nachhaltig. Es geht also um 100 oder 200 Aufrufe pro Tag. Entscheiden Sie selbst, 1000 blitzschnelle Aufrufe die verschwinden oder 1000 Aufrufe, die etwas langsamer sind, aber dafür für immer bleiben. Die Aufrufe beginnen nach circa 5 bis 6 Stunden, nachdem ich den Link und die Bezahlung erhalten habe. Ich arbeite im Internet 12 bis 14 Stunden pro Tag. Also, in der Regel, werde ich die Bezahlung und den Link bald sehen, nachdem Sie mir beides geschickt haben. Was Sie noch wissen müssen. Unabhängig davon, bei wem Sie die Aufrufe Ihres Videos bestellen, bestellen Sie niemals Aufrufe von zwei verschiedenen Anbietern gleichzeitig. Der Grund dafür YouTube-Algorithmen sind so entwickelt, dass YouTube bestenfalls die Anzahl solcher Aufrufe drastisch reduzieren wird. Die Aufrufe, die Sie bei mir bestellt haben, sind monetarisiert. Mit anderen Worten, wenn Ihr Video Werbeanzeigen enthält, wird YouTube für die entsprechenden Aufrufe bezahlen. Die blitzschnellen Aufrufe, die andere Ihnen zum Kauf anbieten, erfüllen diese Anforderung nicht immer. Der Grund dafür, mehrere Verkäufer, die die Bots verwenden, um blitzschnelle Aufrufe zu liefern, sind daran interessiert, so schnell wie möglich Gewinn zu erzielen. Die Dauer ihrer Aufrufe beträgt oft nicht mehr als eine Minute. Selbst wenn YouTube solche Aufrufe später nicht abschreibt, bringen sie ihnen keine Werbeeinnahmen. Was besser ist, entscheiden nur sie. Ich bin selbst YouTuber. Was ich Ihnen anbiete, wurde von mir auf meinen eigenen YouTube-Kanälen aufs Herz und Nieren überprüft. Ich kann garantieren, dass Sie aufgrund der Verwendung meiner Technologie nicht von YouTube sanktioniert werden. Selbstverständlich kann und werde ich keine Verantwortung für Ihre anderen Handlungen auf Ihrem YouTube-Kanal übernehmen, die Sie außerhalb des Umfangs dieser Bestellung unternehmen. Natürlich, erhalten Sie im Rahmen der an mich gerichteten Bestellung auch Wachtime. Es ist aber schwierig, die Länge dieser Wachtime zu berechnen. Einige Zuschauer mögen ihr Video, sie sehen es bis zum Ende. Andere sehen ihr Video für kurze Zeit. Jedoch nicht weniger als die Zeit, die zur Monetarisierung ihres Videos benötigt wird, wenn es Werbeanzeigen enthält. Als Bonus erhalten sie auch Likes und möglicherweise Abonnenten. Ich kann jedoch den Umfang eines solchen Bonus nicht garantieren. Doch auf jeden Fall werden Sie von meinen Zuschauern keine Dislikes erhalten. Die niedrigen Preise, die ich Ihnen im Rahmen dieser Bestellung anbiete, sind auf folgende Umstände zurückzuführen. Ich bin nicht an einem schnellen Gewinn auf Kosten eines Kunden interessiert, der durch eine schnelle Lieferung Probleme bekommen kann, sondern an einer langfristigen Zusammenarbeit. Ich hoffe mal, dass ein Käufer, der einmal eine Bestellung bei mir aufgegeben hat und von der hohen Qualität meiner Dienstleistungen überzeugt ist, anschließend eine Zusammenarbeit mit mir weiter ausbauen möchte. Sie können die Anzahl der Aufrufe ganz nach Ihrem Wunsch verteilen, jedoch basierend auf die folgende Menge. Mindestens 500 Aufrufe pro eines Ihrer Videos. Zum Beispiel, 1000 Aufrufe ist gleich 2 Videos multipliziert mit 5 Videos Videosieding Aufrufe häufig gestellte Frage, wann bekomme ich alle bestellte Aufrufe vollständig? Unsere Antwort lautet so. Wir sind sicher, dass unsere Kunden die Arithmetik gut kennen und dass sie die Anzahl der bestellten Aufrufe durch die Anzahl der Aufrufe pro Tag selbst teilen können. Wir werden jedoch das folgende Beispiel geben. Angenommen, Sie haben am 1. August 1000 Aufrufe bestellt, die Anzahl der Aufrufe beträgt 100 bis 200 Aufrufe pro Tag. Bei einer Geschwindigkeit von 100 Aufrufen pro Tag berechnen wir 1000 geteilt durch 100, das entspricht 10 Tagen. Somit wird diese Bestellung vom 11. bis 12. August vollständig abgeschlossen sein. Mit einer Geschwindigkeit von 200 Aufrufen pro Tag teilen wir 1000 durch 200 und bekommen 5 Tage. Die Bestellung wird also am 6. oder am 7. August vollständig abgeschlossen sein. Angenommen, Sie haben 5000 Aufrufe bestellt. Ihre Bestellung haben Sie am 1. August bezahlt. Mit einer Geschwindigkeit von 200 Aufrufen pro Tag teilen wir 5000 Aufrufe durch 200 und bekommen 25 Tage. Die Bestellung wird also am 26. oder am 27. August vollständig abgeschlossen sein. Auf jeden Fall gilt hier unsere Garantie. Sie erhalten alle Aufrufe, für die Sie bezahlt haben. Die Bestellung wird vollständig abgeschlossen. Wir können garantieren, dass Sie die Anzahl der Aufrufe erhalten, die Sie bestellt haben. Da es sich jedoch bei den Zuschauern um Persönlichkeiten handelt, können wir diese natürlich nicht auffordern, ihre Videos zu kommentieren. Deshalb können wir leider keinerlei Interaktion der Zuschauer mit ihren Videos garantieren. Jedoch konnten wir beobachten, dass der größte Teil der Videos bisher eine angemessene Anzahl von positiven Bewertungen erhalten hat. Da wir keinerlei manipulative Methoden benutzen und die Videos ausschließlich von echten Menschen gesehen werden, arbeitet unser Service im Einklang mit den YouTube-Benutzungsbedingungen. Wir empfehlen jedoch die Desaktivierung der Kommerzialisierung Ihres Videos während der Inanspruchnahme unserer Angebote. Und nun zum guten Schluss. Nochmal. Kaufen Sie niemals Botaufrufe. Solche Einkäufe können sogar die Existenz Ihres YouTuber-Kanals gefährden. Damit Sie eine große Anzahl von echten Aufrufen Ihres Videos erhalten, verwenden wir die Videoseeding-Technologie. Im Gegensatz zum berüchtigten Kauf von Aufrufen ist diese Marketingaktivität absolut legal. Sie übertrifft dabei in ihrer Wirksamkeit solche Käufe. Sogar viele ambitionierte Marken, Unternehmen, staatliche und öffentliche Organisationen sorgen für Geschwindigkeit und skalierbares Wachstum ihres Videos, genau durch Videoseeding. Wir haben diese moderne Technologie für alle zur Verfügung gestellt. Punkt 4 Haben Sie noch Fragen? Kein Problem. Mailen Sie gerne an danelin.gmx.de. Thank